पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत गंभीर होने पर उन्हें रविवार दोपहर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया है सांस लेने में दिक्कत के चलते उन्हें आईसीयू में ऑक्सीजन स्पोर्ट पर रखा गया है उनका ऑक्सीजन लेवल और ब्लड प्रेशर कम हो गया था इसकी जानकारी मिलते ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव परिवार समेत मेदांता पहुंच गए मुलायम के भाई अभिराम यादव प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव व अपर्णा भी दिल्ली पहुंच गई इस बीच पार्टी की ओर ट्वीट किया गया है कि मुलायम की हालत स्थिर है